hello and welcome friends 402 code वाले बच्चों का जो सवाल है वो ये है देखिए ये ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है include fonts alignment borders background format cell protection and document तो इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं हालांकि मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं वो आपको बता देता हूँ फिर आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा हालांकि इसका आंसर बहुत आसान है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेल स्टाइल दूसरा ऑप्शन है नंबर स्टाइल तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ स्टाइल और चौथा ऑप्शन है कैरेक्टर तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले ये ध्यान दीजिए फॉन्ट्स दिया गया अलाइनमेंट दिया गया बॉर्डर्स दिया गया बैकग्राउंड दिया गया ठीक है फॉर्मेट सेल्स दिया गया ये सारी चीजें दी गई हैं और यहाँ से कहाँ चलते हैं हम चलते हैं सेल स्टाइल में तो सेल स्टाइल आपको कहाँ मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं तो यहाँ पर आपको होम टैब में मिलता है सेल स्टाइल तो जब आप सेल स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू स्टाइल तो जब आप न्यू स्टाइल में जाएंगे तो अब देखिएगा क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर है number alignment font borders fill और प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं यानी सेल स्टाइल में दी गई हैं अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका ये देखिए क्वेश्चन को मैं ओपन करता हूँ ये देखिए ये है fonts alignment borders background format cell protection and document तो सेल प्रोटेक्शन है डॉक्यूमेंट है फॉन्ट्स है सब कुछ तो दिया हुआ है यहाँ पे अलाइनमेंट भी दिया हुआ है फॉन्ट भी दिया हुआ है बॉर्डर्स भी दिया हुआ है सेल प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है यहाँ फिल नो फिल ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं और फॉर्मेट पर जाएंगे तो आपको ये सब पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको प्रोटेक्शन भी दिखेगा अलाइनमेंट भी दिखेगा फॉन्ट भी दिखेगा बॉर्डर भी दिखेगा प्रोटेक्शन भी दिखेगा तो ये सेल स्टाइल जो है इसी में होता है ठीक है तो आई होप की बात क्लियर हो गई होगी और बातें समझ में आ गई होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेल स्टाइल देना है ठीक है